des de que hem començat aquestes rondes de converses, hi ha grups que volen continuar parlant. Jo, com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, com a responsable de pressupostos, estic totalment disposat, 24 hores no?, per parlar amb qui calgui, per explicar, per aclarir. El que repeteixo és una proposta pressupostària, no és un pressupost trencat, tancat, són un, un, unes, unes línies bàsiques que es poden enriquir i si aconseguim doncs, passar l'aprovació inicial el, el dimarts que ve en la Comissió d'Economia tenim un mes i mig per millorar aquests pressupostos. Perquè Barcelona tindrà pressupostos. La ciutat no es pot aturar, la ciutat no es pot bloquejar. Barcelona tindrà uns pressupostos sí o sí i tindrà uns bons pressupostos. Ara bé, aquests pressupostos poden ser millors fins i tot del que són. I totes les aportacions que se'ns han fet i que s'han posat sobre la taula considerem que són aportacions que no empobreixen aquesta iniciativa, sinó que l'enriqueixen. I per tant considerem que si, la, que si les diferents forces de l'oposició posen aquests temes de ciutat sobre la taula, aconseguim generar les taules polítiques i tècniques per fer un seguiment i això ens porta a acords de ciutat, aquesta proposta pressupostària serà encara millor de la que tenim.